Ну там же они говорили, что какой-то дом разбили взрывом пополам. Первая бомба попала сюда, разрушила этот дом. Вторая попала туда. Та позже, там примерно через минут 30. Это было 9 числа, меня здесь не было случайно. Я участвовал в раскопках, когда уже после всего, что это. Мы нашли здесь три человека. Два военных в четвертом подъезде они были вот в четвертом, где, ну его нету, но где он был. И одна старушка, она была в ванной, третий подъезд. То есть три человека, тех, что мы знаем. Еще сгорела одна женщина, это просто ее не смогли найти. Она во втором подъезде, ее просто не нашли. Там все сгорело, и ее, ее там нету Ни родственники ее не видели, ни я ее не нашел. Самое страшное было, когда летел самолет. Самое страшное все прижимались друг к другу. Мы сидели в подвале. Подвал его сейчас засыпали вот здесь. У нас сидело 9 человек. Там четверо детей и пятеро взрослых. Все люди были там. Вот за, то, за тем красным кирпичом. Ну, то есть угу. кресло и за креслом. Вот эта комната. Мы там все были, 9 человек. Вот если бы мы там остались, вот это что осталось от той стены. Я видел когда-то, перед этим, когда был обстрел ночью, до попадания в наш дом. Я видел, как он стреляет самолет. Он летел с той стороны и пустил э, ракету. Я, я подумал, она летит в дом. Но это было перед этим. Я не знаю, какого это числа Но она прилетела в центр и разбила военкомат и, и милицию. Квартира находилась прямо. Это ее попадание не осталось. Начались боевые действия, я уехал кормить бабушку. Ага. И не смог назад вернуться, потому что начались перекрестные перестрелки. То есть стреляли Украина, русские, стреляли друг друга через это место. И я не смог выехать. Я, я примерно месяц с лишним не мог вернуться сюда.